वेट करूंगा पहले के मैं देखते हैं पता अच्छा बंदा मिल जाए हम जैसे पहले ब्रिज डायमंड मिला था वो ना मिली अच्छा बंदा नहीं लग रहा What the hell? LOL lol die lol वापस आ गए ये ये कौन सी आवाज आई मेरे चैनल की है ये तो आवाज अरे ये मंदिर से आपको आएगी दो तारीख को कि नहीं ये तो संडे तक ही है मेरी डांगर ठीक है ठीक है He is not cool. What the hell he गया नहीं? तो इसके लिए what the hell मेरे को गया? मैं ऐसे भी तेज नहीं भाग सकता आपको पता है नहीं ना ओरे बाबा रे ये करो ये करो ये करो नहीं नहीं मेरा भाई मेरा फोन ले गया नहीं यू रख दे फोन प्लीज हाँ वेरी गुड नहीं नहीं हाँ मेरा भाई मेरा भाई जूता करा कर हाँ, हाँ, हाँ, ओके नाइस लेट्स गो कर कर कर रेस कर ओ oh, नो मैंने गलती कर दी उसे डेस करवा के नहीं नहीं मैं मैंने गलती कर दी वापस करना पड़ेगा जी जी नहीं था वापस अच्छी हम अच्छी क्लच ओ माय तो बहुत बहुत अच्छा clutching I am normal gonna यार बहुत अच्छा है क्लचिंग में लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन मैं इसके पास मैं घुल के मेरे ख्याल से पास हूँ उसके वही तुम लोग को स्पॉन करने का सोच रहा है देखो स्पॉन ब्लॉक करने का सोच रहा है मेरे को मेरे को देख मेरे को पता चल रहा है उसकी तरह क्या है मतलब उसकी स्ट्रैटेजी क्या है निकला नहीं नहीं नहीं हुआ उसका काम नहीं हुआ <gasps> भाई अरे अरे अरे भाई अरे वाह वाह वाह बड़े बड़े तेज हो रहे हैं बड़े बड़े तेज हो रहे <gasps> नहीं हुआ प्लीज <gasps> बहुत क्लोज था वो देखो वो देखो उसने बड़े इधर ही लैंड किया था उसे क्या लगता है रेस जीतेगा नहीं जीतेगा लेट्स गो लेट्स गो चलो race let's go let's go let's go पूरे आयरन मतलब इतना शौक नहीं है क्योंकि मेरी रैंक भी है मतलब मेरे रैंक से थोड़ा आगे भाई ओपी था वो क्लच